chiusa in tale mura di vetro. Tutto il giorno a tale are, queste pupe che ballano avanti e narre, che mi parano quattro uova che si siettano in tall'aria per poterle rompere. Ancora anchiusa. Magari le mie peda diventano tonne, a ballare come a it e faremo cinque uova, neanche troppo, neanche. E state per rompere lo vicio delle mura. Io, io volessi rompere queste vicio. Che dentro queste mura mi manca lo sciato. Dentro queste mura un posso respirare. Non saccio più che pensare. Posso solo tagliare. Fuori. Senza irec, no, no. E pede, tunne. Un potere camminare. Mura di vetro. Un poterle rompere. Prero tutte le sere, soffia senza tacchire. O mio cuore sta chianciando, a perché il mondo sta morendo? Io volessi lo silenzio e che non mi anche questo grande tonno, care. Noi ce ne sentiamo lontane. Pensare neguiate. Ma con lo sole che assecuta la luna, col vento che sciuscia lo mare, sogno ferma a sferniciarmi. Tutto questo tempo, come si può, come si potesse repicchiare? canto parole avvelenate, come queste giornate caure, lo sole l'uvio a facciarsi, ma è gente a casa da stare, alla casa da stare, è conta giusta ma fare, e se le chiorano a chiorare, è tempo chisto per pensare, e pensare con speranza tutti notte e ognuno c'è una stanza, che lo cielo sempre aggiorna e lo sereno un capo di notte. Torna. Talia. Talia chi chiura nello giardino colorato. E Talia chi musica, d'orchestra. Siamo tutti in tamenessa e siamo pure su verso bocca non s'arresta e nascio e per caso s'acciopa lo monno a ah, codè assai martoriato. Siamo tutti ciora. Aspettiamo la primavera. È normale e eh, non lo dolore. a se lo l'oviggio di questa mura. Sia loscio, sia scuro, è malura. Più la chiacchezza, un potere spingere le ammi e le braccia, è malamente. presenza della sponsa la sera e lo canto della rinnola de marzo che piderina muovete doco un tenere non ne bastaste l'ommerno mi promette ora tu ti ci va stagione